Dios Elena y My last en làm cặp này cô làm hai đôi cho cô bảo cô nhìn cô bao thì cái nơi cảnh của cô bảo cô thấy cô nhìn cô các kia thôi corsi di teatro inaccia pilina, tengorina inaccia pilina, dici, dagen incorpite, dagen nema dici, doina, dotam lo zivo dici in jilaya jile, jin sam, ako ake pan, inna se na, rajana, sumina, kon kon, 文坛那种盛大那种那都很拿那是拿呃因素嘛，哎，คนเป็นกันก็ดำพันปีก็คนนะคนหนุ่มแดงคนบนนะตัวก็มีดูเลนะอินสุมานาเซนนี่อยู่ตัวทาเงหมเอ่อ pinanato kampawina kamumpawina media jawina apa salah jawina akademi ini terjam tuan rumah itu dan pam menjelaya itu non è asia jawina pasien ini nak tolong ni ni ni. Dua orang dua itu mujer Gracias. ました。ダメ。立ち上げます。 You know, ragione, io Avvendolenzon, igen utamina, igen, si harta i tjärna, panna somni le tog, men jag somni le ni. Som somni le tog som, tanken var. Muuten jos on saanut, niin pääsin nousemaan. Sanoo, sanoo, että tulla tavalla. Mutta se on kuhaa, mutta ei ole no, ilkikohti, suotu, voinko lähteä. Ilkikohti on hyvä, ilon hyvä. Naisen nousemaan ennaltaminen. Suuhon ja kolmo, kantin, teitä ei vaan. Ikiluokka. Amém. somehow being able to adapt to 좀 떠오르는 다들 잠이 가서 빌어오는 이야기 좀 보시면 빌는 한 마디로 빌어오는 거라 법원도 애기를 날 선지로 이천십이면 못나면 이건 상해지 그냥 아시안 조직들이 우리 대중 우리 대대나 우리 좀 도저히 빌어오는 noi abbiamo detto che sono molto in una parola una serie un po' minaccia in una sun santa 동생주의와 三个他们别人忙些什么？多一点，比如哪一节个？比如哪一拿，有太难的那一种，再叫你拿工作少的那种，再叫你拿很差的那种的。嗯，一天的出点力嘛，多一点，比如拿个？人不用的看上个位置，嗯，比如拿我们来看的少了，他也就给换了，啊嘛。 dell'ingenuo e no, nasutenga amilona tana ko pemna để ko ngan thon ko ni hamburger, hamburger non c'era, tavolo non c'era, scuola non c'era, mamma non c'era, non c'era, non c'era, non c'era, non c'era, non c'era, non c'era, solo il pesce. La sicina assume una passione, una passione, un'idea, sui, sui, 我讲呀，阿妈，我坐起来，当我讲呀，我坐起来，是的啦。阿妈讲，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我的，呀，我讲我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我好，呀，我的呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，的，讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，我讲呀，

我跟以前嘛，对我跟呃，爸爸的，我著，就就，我著，阿爸的，嗯，就是。 llena sempre quindi nati noi che amici trovano un metro trovano una passione è stato un tanto nuovo noi trovano un lato capo a sosì un tempo a come mi amano amano eh, tanto per un tempo a sì e una passione vasti lì la tua vasti lì eh, ti fa sapere un pieno quando poi si manca di una cittadina di non compresa la non compresa la che c'era che è stata eh, compresa che poi no e cioè, eh, non si sente ma non aveva come continuo a terra c'erano è stata è il passaggio a mia trovo che ne ha mia città cioè, compresa compresa Johanna. 못하고 몸까지 남들 힘들고 자꾸만 몸이지 함께 하고 어쩌나 또 도저히 좀 머리 가고 밥이나 뭐 비원신이나 불러가지고 밥 먹는지 도좀 아시는 동안 동안에 감정이 도좀 에스타 동안 좀 도자사구나 또방 이스라엘이 되는 年龄层，我们。 Esta árvore, ao Minha então, si no hi ha te, fuori il mano, non mi vedi, non vedi niente a te. Esatto, c'è un Thank you. liền mà rồi nó thì nhớ kiếm nó đi sẽ lọt sáng thêm nó chỉ là này chỉ không được vì chúng tôi hoàn thành nó đi tôi hoàn sáng hoàn thì không được hoàn cũng tạm thế